사도와요? तुम्हारा क्या तालबात है तुम्हारी इलाज लगता पैदा क्यों खराब है Kardeşe bir dakika dakika bir dakika dakika. चमड़ा के सौदागर बात है बात कर रहे हैं